my now. से गाना गावतानी अरे कितना दिन से गाना गावतानी कितना दिन से गाना गावतानी हम तीन को दिहल ध्यान हमारा के हिट करा दीना ये मनीष भैया ये मनीष भैया हमर गाना हिट करा भैया मनीष भैया मनीष भैया हमार गाना हिट करा दीना मनीष